fartiganta mian kafon. Yes, ĉu vi aŭdas? Kafon preskaŭ pretas. Ja, op. Jen mi. Do. Buon mattino, mi ascolta anche la novaggio in, uh, eh, in italiano. Kai mi hodiau mi pensas a attendo mi. Ja. Hodia o mi multe pensis ci matene dum la vecigio alla alla baroi. Char uh, hodia o oni de nove raitas movigi tra Italia e regiono e sed la ferone troclara sky ancao oni povas uh, flugi el Italio al aliei landoi ne ciui kai kai male do nu nu esas uh, suffice stranga tago tio shainas al mi in granda novajo ne nur por Italio sed generale char tio esas la generala tendenza almeno de Europo kai anca mi volas tiri ion pri tiu terura murdo de nigra hauta usonano kiu clarigas che rasismo estas uno e la play grava i virusoi che isfarmas tra la mondo ne nura non sono Do, tio ancao signifas che la Zamenhofa i meditoi, lau mi, valoras. Char eh, la Zamenhofa penso, filosofio, pes maniero, valoras. Char eh, Zamenhof uh, eh, creis antidoton contrao rassismoi, ciai rassismoi. Nu ja, do. Tun mi lasas vin alla Zamenhofa medito, cae poste alla musico de Paolo Ghiglione, cae ni revidas nin poste. Cis. Bonvenon. venon al nia hodiau a medito mine plu diros la numeron tiel mine povas erari to hodiau mi electis parton de parolado fare de Zamenhof, pli precise parolado en la Guide Hall en Londono 1907. Temas pri la quara sexio, de la uh, originala vercaro pagio 382 qui am li parolas pri la spezoi de homoi qui ui aligas al la afero cae la afero estas la afero de speranto compreneble do li diras la sequon existas personoi qui ui penante de clini nin de nia voio havas la plei bonan kai plei honestan intenson ili estas tres indone al nia fero sed ili pensas che se ni faro stiu in pli bonigoin, ciu in ciu el ili proponas ni afero iros multe pli bone per tiu i personoi ni estas convincitai che pli au mal pli frue ili comprenos sian eraron. Ili comprenos che el dangerai estas iliai proponoi en la nuna tempo, ciam ni, anta ucio, besonas plei severan uno etson, cae ili, pazienze, laboros cun ni, laula voio electita gis tiu tempo, ciam la estontezo de nia afero estos absolute exter dangerum sed existas aliae personoi, qui labora simple por detrui al tiu signori qui in nia bele e il creschinta arbo ne lasas dormi kai qui per ciu forto i penas cin sub fossi ni vocas se vi havas alien voyon qui povas nin con al nia celo pli bone cae pli certe? Montru gin al ni, cae ni gin secvos. Sed vi sias, che vi proponas ne ion pretan cae certan, sen nur supposoin cae teoriaen opinioin, Vi sias che l'accepto de via tre duba cae baldo sia vice criticota pli ruinigus la laboron de dudec iara disciplina cae successa laborado, de miloi da personoi, cae nenion creus ansata, anstata ogi. Vistias, che, se ni declinigius de nia disciplina voio cae lasus fali esperanton, tiam, la confido della mondo, por la idea mondo lingua, confido fine acquirita post centoi, cae miloi da faroi de ne cre dado, pereus, por ciam ca iam neniam povus esti re acirita. Vi tion stias. Ca tamen, vi per ciui i penas sen creditigi nin en lauculoi de la mondo. Bone, taurigo do vian herostratan laboradon ca in iros tranquile nian voion. Do, vidu! estas du manieroi critiqui la liain. Do, temas pri la intenso. Ciu la intenso estas honesta au ne? Ciu la intenso estas por construi au por detrui aferon? ne gravas ĉu temas pri Esperanto aŭ pri alia afero. Do estas tre grave laŭ mi ne rapide klasifiki homojn ĉu en iu flanko ĉu en la alia. O, mia Dio, nun ekte ili ekte eklaboras. Atendu momenton. Pardono la pauson, mi devas mi devis fakte ŝanĝi lokon, chambron mi esas en la mangio chambro de la dungitoi che vi pos vidi estas sen iu ein krom mi do mi ne scias ĉu la capablo estas bona kai mi klopodas lerni kiel aljustigi la nivelon de la aŭdon eh, je vide eroi, tiel che vine devas changi vian volumon dum la auscultado de la videoserio unue cae o de la meditoi. Do, mi eses diranta, estas tre grave attendi antau ol classifici homon, meti homon en la scatolon de la bonuloi au en la scatolon de la malbonuloi, char ni ne povas recte sci la intensoin de la homoi. Sed se la emo detrui persistas cae estas generala, compreneble, ili estas en la o dua, un dua gruppo. Tiui kiui daurigas sian herostratan laboradon, li diras Zamenhof. To, kiu ci signifas? To, herostrato estis to mi ne povas diri neologismon, ĉar alikaze, mm -hmm, se mi diras, diras arsoniston, ulala, uh, Ne, mi ne diros tion, vidu, mi ne iam diris to, ni vos diri... Um, Estas crimulo, temas pri crimulo, kiu igas fama, fi fama, danke al incendio au fairego, se vi preferas, do, ni povas diri do li estas bruliganto do existas crim romano e do eble existas anca o crim bruliganto e do pos diri che herostrato estas crim estis greca crim bruliganto do li igis fama pro la uh, incendio pro la fairego en uh, templo do tio estas la do li igis metonimio Dome tu signifas uh, preni in in citiu caso lin qui el exemplon por indiki ion generalan do la generala afero estas che diri herostrata herostratan laboradon qui el zamenhof faris indicas homo qui serchas active famon farante crimoin generale. Do, estas grava accusum. Hm? Do, mi pensas che, do, la cefa fera de cioci estas, ni estu prudentai, ni estu singardai, ni estu attendemai anta ol rapide iugi pri la honestezzo aune de homo. Cai ni lasu nin iugi laula um, ehm, iugi laula pretezzo cai persisto en citiu conduto. To, mi dancas provi attento, estas alia homo nun citie, cai mi salutas vin, Antauen sen fine. mi. Mi esperas che vi passis eh, belan eh, tagon. Fakte, ŝajnas ke nun la vetero ek ŝanĝiĝas. Do laŭ la prognoso, la venonta in tagojn ne estos tiel eh, plensuna, sed mi povas ankaŭ fin fine, ĉu ne ni estas en Nederlando? Do Dankon pro vi atento gis morgau kai Duon namasteon al viciui